انا اللي ما يجيش وقت كل شي عادي ليلة واحدة ما تكفيش كل ليلة نعرف نمشي Please don't lose your mind راني حاجتي بيك تخمم ميت افكار وقتيش تحب نسر بيك قلب حياتي مش قلب الكيس مادام ربي اعرف البس انتي بمخك كيما مخك عارف تحبو بليش تنسى شنو السعر فكر تفرج وخليني ندور نشوف الحلقة لحظة فازت الطاوت قولي شربحنا منا بعض ما كان الجو ماما سيتا تحب توالي في قلبي كيما التاوس كريفي كريفي ما نقومش بالريفي تحب توالي شاكيرا ومانيش بيكي كريفي كريفي ما قومش بالريفي تحب تولي شاكيرا مانيش بيكي حفل كاميرا بيكي جيب موزيكتي ونجي ماي خاطر كان هي ماي فيك علاش نسيت القراي ربي سامح كل حكي ربي سامح كل حكي موجودة في كل حكي ربي سامح كل حكي شبيكم ناسي نربحكم ببعض برات عقل عمل ميزاجور للوقت تلقاني السابق بل السرق قبل السرق سابق قبل السرق عالم ساقط جيب الفلوس احسن صاحب بيكاري يمشي واد يجيب ترين ترينوات في السك كل فاقونا وفرصات كلها فاقا بلا ست يمشي واحد يجي وست ترينوات في السك كل فاقونا بلا بلاصات كلها فاقا فرسد عملنا اللي ما يجيش وقت كل شي عادي ليلة واحدة ما تكفيش كل ليلة نعرف منين نجي please don't lose your mind راني حاجتي بيك تخمم تفكار وعطيش تحب please don't lose your mind راني حاجتي بيك don't lose your mind راني حاجتي بيك عالم قدامي وانا نتفرج بين المشاكل مبلج انا هو الواحد لي في اللايف انا هو الواحد لي في اللايف شو عمر اخر نكدب مليار مش مية ألف شو عمر اخر نكدب مليار مش مية ألف جست حاول حاول مش كيما الحاكم اللي حاول دنيا تمشي عباد تتطور انا بيدي اون تاور كان انتوما كي ناس لجوء ناس الهاي قد من حاجة بدلت الحاجات الخايبة اللي فاي مانيش فردي التاج مانيش فردي ماج جيب الفرد جيب الكراتش فوجي تضحك بتشي حرامي خايب عمرك ما تدخل التيم توما مش تاع نشريكم من الامازون ولي حبيت عليه يحصل تحب تتعمل مش امانة تتعمل مخي الامال حدك الكشك قالوا شي من زحال اي ساكر للأقشار بردكم الكل في ستال ماني جيمانية فل ما عادش تتكلم للطل انا اللي ما يجيش وقت كل شي عادي ليلة واحدة ما تكفيش كل ليلة نعرف نجي Please don't lose your mind راني حاجتي بيه تخمم ميت افكار وقتاش تحب نسربيك بيك